Jag heter Kristin Center och jag har idag varit med i Folklabbet där utmaningen har varit att fundera över hur vi kan förbättra ungas eh, psykiska hälsa. Och eh, vi har tagit fram en eh, prototyp där själva kartongen symboliserar skolan som plattform. Alla barn, och unga tillbringar en ganska stor del av sin vakna tid i skolan och då tänker vi att det är där vi måste börja och jobba mer förebyggande, preventivt. Eh, till vardags jobbar jag inom psykiatrin och då har vi en eh, metod som heter färdighetsträning som jag tänker att man skulle kunna jobba mycket bredare med. Så tanken är att våra unga i skolan ska få gå en kurs, precis som man har svenska på schemat, matte på, på schemat, så har man färdighetsträning med moduler där man får lära sig vad känslor är och hur kan man hantera dem. Vad gör jag om jag känner ångest, oro, och ledsenhet? Vad kan jag göra för att eh, förbättra, utveckla, behålla relationer? Hur hanterar jag relationer? Vad gör jag när kompisar är dumma? Hur kan jag göra för att inkludera mina vänner? Eh, krisfärdigheter, vad gör jag när livet känns riktigt, riktigt tungt, när någonting hemskt händer? Vad kan jag göra då? Hur kan jag hantera? Väldigt konkret. Det kan vara listor med tips. Jag kan lyssna på en eh, favoritlåt, jag kan klappa hunden, jag kan ringa till min mamma, jag kan äta tabasco för då blir det så starkt på tungan så jag glömmer bort att jag är ledsen och måste koncentrera mig på att släcka branden i munnen istället. Eh, ta hand om sig själv. Vi är ganska bra idag på att kritisera oss själva och behöver hitta andra sätt att eh, att ta hand om oss. Och vi tänker att hela det här kan vara avstigmatiserande eftersom att man får kunskap om att alla människor kan känna ledsenhet, ångest, kan må dåligt. Och vi tänker också att de här små plupparna symboliserar barn, de här lite större professionella, att det kanske ska vara professionella personer som kommer in och håller den här utbildningen. Psykologer i skolan eller socialtjänst, psykiatri. För då får man också tidigt, alla människor får en kontakt med de här verksamheterna som gör att det är lättare att ta kontakt som jag verkligen har riktigt stora bekymmer och det blir inte lika läskigt, inte lika stort steg att ta. Och det är viktigt också att föra den här kunskapen vidare till vuxna, till familj som kan stötta våra unga. Tack! Tack så jättemycket!